Okay guys, aku Dina and welcome to the escape. So, tonight aku nak buat satu podcast. Ni adalah my third podcast on YouTube. And aku minta maaf kerana aku tak <tsk> tak ada kesempatan lagi untuk upload dekat um, Spotify. So, topik kita pada malam ni is Elivera Rosak um it's been 10 years or 12 years I guess so cerita ni dah berlaku pada tahun like 2010 2010 atau 2000 around 2008 9 10 lebih kurang and cerita ni was happened in dekat rumah lama aku in dekat so actually rumah tu eh, apartment yelah kalau apartment korang expect apa kan kena naik dekat tingkat atas through elevator ataupun lift lah kita kena naik lift and then oh aku cuba nak remind balik aku nak ingat balik apa yang jadi ya waktu kita um, Hai, tak berapa ingat dah. Okay, macam biasa lah. Okay, aku ingat, aku ingat. Okay, macam biasa. Abah aku, dia akan pergi kerja, naik motor. And setiap hari, every day, dia akan bawa motor dia naik ke atas. So, dia tak ikut rules lah dekat uh, apartment kita orang tu. Kalau ikut rules dekat apartment tu, kat residence tu, you need to put your motorcycle dekat ground floor lah so korang tak boleh bawa naik using a uh, elevator bawa pergi park dekat depan rumah korang but bapa aku lebih orang kata lebih yakin lah kalau motor tu korang buka je pintu rumah terus nampak motor tu depan rumah so ya yeah, Startlah hari yang dia nak pergi kerja Dia pergi kerja Macam biasa siap-siap bawa motor dia Turun um, Gunakan elevator ataupun lift Turun sampai ke bawah And dia pergi kerja lah Itu apa dia buat kat tempat kerja I don't know because I was kid kan at that time And Bila sampai time dia pulang Uh, like usual uh usually like usually his uh brought his motorcycle uh going up menggunakan elevator and somehow elevator tu rosak rosak dia macam mana aku nak cakap okey dia dah uh, bila pintu tu dia dah terbuka kita um, bring into the lift box kan kita bawa masuk dalam tu and dia dah tutup dia dapat naik half saja uh, dia dapat naik half then dia dia stuck dia stuck dan dia tak boleh bergerak and seingat so, aku lift stuck almost 3 or 2 hours i guess and aku rasa dalam tu ada lebih kurang tujuh orang and hampir semua dekat dalam tu dah start uh, ran out of oxygen lah. So dalam tu fully with carbon dioxide dioksida lah. And bomba pun lambat sampai. Mujur lah time tu Abah aku dia ada bawa Spana Dia punya kelengkapan spana Equipment semua Dia kopak lah pintu lift tu Itu time dah start Nak dekat satu jam yang pertama lah Ada dekat dalam tu Dia start kopak lift tu Dan dia dapat tahan lift tu And Tak silap aku Diorang matikan elektrik punya Source lah Because tak nak bagi benda tu going lebih lebih lebih buruk lah. And it's been two or three hours, I guess, and we all of the peoples dekat situ berkumpul dekat depan lift tu uh, tengok apa yang terjadi apa yang berlaku Eh, dia orang lambat call bomber. Tak silap aku lah bukan sebab bomber yang sengaja lambat ke apa ke dia orang lambat call bomber. So dah lepas sejam tu baru dia orang call bomber sebab mana tahu kita boleh settlekan sendiri kan uh, Orang-orang kat situ boleh tolong settlekan sendiri So end up kita call bomber And dalam 15 minutes macam tu bomber sampai Bomber sampai dia orang uruskanlah uh, dekat segala manfaat apa uh, <tsk> permasalahan tersebut lah dekat daripada dia punya source dia semula everything sampai dia elok semula dan bila dah elok semula um, Alhamdulillah lah everything is going fine lah going okay lah so itu adalah satu moment yang unforgettable untuk aku and my family as well. I think podcast sampai sini saja. Ataupun kita boleh go through dengan another topics lah. Aku rasa pendek sangat kot. <tsk> Pendek sangat ya. Yeah. Tapi tak ada topik. Okay. Kita go through our second topics is surau kosong. Okay pada tahun 2013 Uh, dekat residence aku tu aku boleh katakan almost um, 70% is Indian eh no yeah Indian and 10% 20% is Chinese and the last one is 10% for the last is Malay lah. Uh, kita are surrounded by a lot of Indian lah dekat situ. So, kita tak ramai Malay. And kalau korang nak tahu, surau dekat situ pun uh, hidup segan, mati tak mau. Kejap buka, kejap tutup. Okay, cerita dia macam ni. Ini time bulan Ramadan 2013. And aku pun start nak pergi ke surau lah. Surau pun Time tu buka First time aku pergi Buka Aku ajak lah kawan aku Untuk kita Solat sama-sama Kita tunaikan solat Solat eh, jemaah Dekat surau tersebut lah um, Kita pun Macam biasa datang Ambil uduk Kita solat And the second day Is aku nak try lah Pergi time subuh kan kita pergi time subuh aku pun bangun around four around 5 p- am And kita pun Siap-siap lah Kita siap-siap Member aku tidur lah Dia Tak ikut lah So aku pergi seorang lah Aku pun gerak lah pagi-pagi Tapi kalau korang nak tahu oh, KL ni kalau pukul 3, 4, 5 tu Pagi hmm, Bukan pukul 3, 4, 5 lah Aku boleh katakan 24 hour KL 24 hours tu KL tak pernah mati lah Time before COVID-19 melanda negara kita lah uh, Before before the COVID-19 pandemic ni Kuala Lumpur is The town Never die Tak pernah tidur, tak pernah mati Daripada pukul 1 pagi sampai ke pukul 12.30 malam Ada saja orang So aku bangun pukul 5 pagi tu No worries lah kalau aku keluar seorang-seorang pukul 5 pagi tu kan Aku dah jadi tiga Kita keluar sampai Eh kita keluar kita pergi ke surau tersebut And kita expect surau buka lah kan uh, Aku sampai surau pun 5.30 macam tu And subuh is around like um 5 uh, 45 or 50 something like that And kita pun dah sampai dekat situ kita tunggu lah, like 20 uh, minutes kita tunggu kat depan tu and aku expect akan ada imam ke apa ke datang untuk buka pagar dan buka pintu untuk kita buka surau tersebut kan and <tsk> yang disappointed lah is disappointment is like no one's datang dekat situ untuk open the gate and open the door for Muslims to solat dekat situ lah. And it's very menyedihkan. Sangat menyedihkan untuk kita sebagai seorang umat Islam. Uh, kerana surau kita pun waktu itu surau kita pun dah tutup tak buka hidup segan mati tak mau apatah lagi pada zaman-zaman musim-musim pandemik COVID-19 ni kan kita tak dapat nak solatkan solat di masjid di surau dan sekarang kita rindu sangat we are really miss untuk kita solat di you know dekat masjid surau pada baru-baru ni um, hari raya Aidiladha kita tak dapat menunaikan solat di masjid kita tak dapat menunaikan solat Jumaat setiap hari Jumaat kita dah rasa tapi jangan disebabkan itu kita berjauhan daripada agama kita daripada pegangan kita tetap pegang teguh genggamlah ia seperti bara api lah menjagalah agama kita sendiri jagalah ketaatan kita pegangan kita and insyaallah Malaysia akan pulih mungkin dalam masa-masa yang terdekat masa-masa yang akan datang aku pun mengharapkan sesuatu yang baiklah untuk Malaysia. Yang apa yang berlaku di negara Brunei Darussalam, kita patut contohi mereka dan you know kalau mereka boleh why don't we kenapa tidak kita so insyaallah doakan yang terbaiklah untuk Malaysia and so for those of you guys um don't forget to follow the rules follow the sop uh, standard operation procedure like always wash your hand uh, use the sanitize hand sanitizer always wear your mask when you're going outside and yeah control the social uh, distancings like at least uh, one meter gaps so yeah don't forget to subscribe like comment and share uh, support kita orang. Kita orang lagi ada 100 subscribers untuk kita dapat 2k subscribers and ya yeah, aku dan dia escape in house peace. Assalamualaikum. Bye bye.